Halo, oke okay, hari ini saya dekat mana? Saya ada dekat Kelang. Saya hari ini ada bersama saya punya ambassador Miss Lily dengan dia mak mentua. Hari yes. ini saya ada satu testimoni yang sungguh-sungguh sungguh menakjubkan nak share tentang Alora Sauce yeah. dan Shiroto. Yeah. Okey, anti. Hmm. Uh, anti boleh introduce anti apa nama? Oleh ma. Boleh Mak. Hmm. Umur berapa sekarang? 77. 77. Hmm. Okey, Aunty macam mana Aunty boleh jumpa uh, perit uh, tahu pasal Aurora Socks ni? Apa ah, boleh ceritakan sikit tentang Aurora Socks? Ah, itu saya badan susah, saya memang menandu tahu saya mahal. Hmm. Apabila ah, saya tercekak, saya memang menandu, saya memang menandu. Ini barang beli kasih saya, saya makan. Saya badan banyak baik. Uh, saya sihat Nanti macam mana uh, pakai ini socks? Apa? Ah, socks. Saya tak boleh jalan, tak boleh lekas bangun, tak boleh jalan. Saya jalan macam susah badan. Itu pun saya punya menantu Lili tolong saya. Dia beli kasih saya. Saya pakai. Sekarang saya punya badan baik. Saya jalan boleh mana-mana sikit jauh pergi pun boleh, apa pun boleh. Oh, uh, ah. nanti berapa lama pakai socks? Macam mana pakai nanti? saya sudah berapa bulan Lili? Dua bulan. Dua bulan. Dua ah. Ah, dua bulan. Pakai macam mana? Berapa jam pakai? Saya malam tidur biasanya pakai. Oh. Hmm, pagi lay, uh, masa bangun. Uh, ah, masa bangun sampai 12 juga saya buka. Oh. Oh. Bagus. Bagus ya. Hmm. So uh, uh, okay lagi ada satu uh, produk lah tentang Shiroto kita. Hmm. Jadi nanti Dah makan tu berapa lama? Itu pun lebih kurang dua bulan juga. Oh, macam mana perasaan uh, ah, sudah makan siroto? Anti? Saya saya punya sini hat. Uh. Satu macam munyi-munyi-munyi. Uh. Ah. Saya susah nafas adalah. Oh. Saya makan ini ini barang tetapi nama saya tak boleh cakap tak cakap lah. Ini hmm. itu siroto. siroto. Ah, siroto makan. Saya nampak pun senang. Itu munyi-munyi apa pun tara sekarang ada baik. Oh, jadi um, badan pun kuat eh? hmm. eh, lah. Badan, ha, badan, kan? badan pun ha. Hmm. Uh, saya tara apa tara apa tu malas macam dulu malas duduk pun malas jalan pun malas bangun pun malas. Oh. Sekarang saya apa pun tara saya ada baik saya punya badan. Jadi nanti nampak macam sudah sehat banyak oh. Ah uh, saya sehat sehat. Jalan lagi maju, oh. Uh, macam, ah, oh. Uh, boleh juga. Oh. Uh, saya lagi pun saya beli makan lagi pun saya tentu beli makan. Hmm bagus oh, bagus keep continue bagus yeah. lah. Mm. Okay nanti nanti boleh uh, uh, boleh bagi penonton penonton di luar sana bagi tahu. Uh, Socks, boleh apa cakap nasihat ah, saya kat, orang lama ya ha. saya beli socks ini saya pakai jalan sama baik hmm. lu orang pun boleh pakai oh hmm, okay. lu ah lu orang pun boleh pakai hmm. ah oh. itu boleh percaya punya pasal saya sudah pakai Okey, hmm. okey. Ah, ini 100 saya makan itu pun baik juga. Baik juga. So, Lagipun saya terus makan ini barang. Oh, Bagusnya nanti okay. dapat menantu yang sangat baik loh. Baik. Ini apa ada apa komen kan? And then, yeah, ya. it's actually sangat gembira, oh, that uh, actually Lily dapat dapat is very We love his in-law. So Belila, mm. invest investor, socks, and also Shirotoni. Mm. All you really get such a good testimonial. So really, just say something to your supporter because oh. I think a lot of people might, or from uh, Lily friends but curious they, right? not know about uh, mm. Lily. Mm. Just share a bit. Uh, mm. Mm. So actually, Lily, how, how you know this B product by the way? Yeah, uh, recommend by Catherine. okay. Uh, to me. Mm. Uh, so um, because I have a uh, some problem, health problem. Oh, so okay. after I wear, it's helpful to me. Mm. Uh, so later on, I see my mother. Mother. Mm that got a leg problem, hmm. everything. Mm. So I just uh, bought a uh, socks for her to mm. try. Yeah. Mm. Yeah. Also yeah. very helpful. Yeah, I'm happy to see that yeah. she can walk smoothly now. Yes. yes, um, yes. It's Thank you, thank you, thank you, Catherine also lah. <laughs> ah, hmm. ah, sekarang saya memang menantu tengok saya pun ya, hati senang, hati senang. Dia mari, mari tengok punya jam, ama ah, ada dah baik jalan, ah, apa-apa, ah, dia tengok saya, saya memang menantu, banyak suka sekarang, hati senang. Okay, okay lah, ya lah, awesome. Jadi sebenarnya uh, kesehatan memang memang sangat penting oh hmm. dalam setiap orang lah oh tak kisah tua boleh percaya sama orang boleh beli beli makan. <laughs> okay, okay. Betul betul Mia ini. Hmm, okay, ini betul Mia. Okay. Saya sudah okay. makan, saya sudah baik, saya hmm. cakap. Lagipun pun saya ikut juga. Ini barang saya ikut makan, pakai hmm. socks oh. saya pakai. Okey. Okey. Okay. So uh, so uh, hari ini Mia kita punya interview, interview yeah. sampai until sampai sekarang uh, sampai setakat inilah. uh-huh. terima kasih kepada penonton di luar sana. so keep keep our keep following our Facebook, Facebook. Lily and also Catherine Chur. Ah. So we will have more amazing testimonial to sharing with all of you. Yes. bye everyone. bye. Bye. Yes, bye. bye.